მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და არქისტუმრებო ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე ეხლა უკვე წინ ვიდეომებთან ერთად ერთი თვია რაც ჩემი ბერძენი ტურისტები აქ იმყოფებიან და გადიან ადაპტაციას სწავლობთ ერთმანეთს ეგუებით და ასე ვცდილობთ შევეგუოთ საქართველოს განსხვავებულ კლიმატს რატო ბერძენი ტურისტები იმიტომ რომ ეს მშვენიერი არსებები ჩემო მეგობარმა გამომიგზავნა საბერძნეთიდან და უზარმაზარი მადლობა უზარმაზარი მადლობა და დიდი სიყვარული იმისათვის რომ აი ასეთი გადასარევი რჩევა მომცა და კიდევაც დამეხმარა ამ გოგოების ტრანსპორტირებაში მაშასე, როგორც მივხვდით, იწყება სერია ციმბიდიუმების შესახებ ორქიდეომანიას. როცა კი ახალი ტიპის ორქიდეა ხვდება ჩემთან, ვიღებ ხოლმე გარკვეულ პერიოდს იმისათვის, რომ მე თვითონ შევისწავლო ეს ერთი ორქიდეამ გაიაროს ადაპტაცია და ვცდილობ, რომ როცა დავინახავ შედეგს, რომ ყველაფერი რიგზია, მხოლოდ მას შემდეგ ვიწყებ ვიდეოების ჩაწერას. ციმბიდიუმებისათვის ეს პერიოდი ცოტა უფრო დიდი მქონდა დაგეგმილი, მინიმუმ 2 თვე ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ერთი თვე გავიდა და rato შევამოკლეს პერიოდი. მეგობრებო, თემა არის იმაში, რომ ციმბიდიუმები თავისი გენეზისით, ხასიათით და მოულის სპირობებით სრულიად განსხვავებულია ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ფალენოფსისებისაგან. ამიტომ ორი თვე ავიღე, თან მყარდებოდა ჩემი გადაწყვეტილება იმით, რომ აი ამ ღეროზე მეორე ორქიდეას ქონდა კვირტები, ასეთი ჩამომივიდა, მაგრამ დაცვივდა. აა რა თქმა უნდა ეს არ არის მაიდამაიც კარგი სიგნალი, მაგრამ როდესაც მცენარე გადის ესეთ განსხვავებულ აა კლიმატთან ადაპტაციას და პლუს გაიარა საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული ტრანსპორტირების პროცედურა, მოსალოდნელიც იყო რომ ესე მოხდებოდა და მე რო ვფიქრობდი რომ ყველა კოკორი ჩამოცვიდება, დღეს დილას გავაკეთე ასეთი აღმოჩენა. ორი წელი პატარა ბარტყი გაყავდა და ამან გამაბედინა იმის დასკვნის გაკეთება, რომ ეს გოგოები შეეგუენ ამ გარემოს და უკვე შეიძლება თავის მოწონება ორქიდეომანიაზე. ჩვენთან ეს ორქიდეა მაინდამაინც პოპულარული არ არის. არა იმიტომ, რომ თქვა სილამაზით ან გრაციოზულობით ან არომატით ჩამოვარდება სხვა ორქიდეებს, კერძოდ ფალენოფსისებს, უბრალოდ არ არის <laughs> ეს ორქიდეა. რამოდენიმე ადამიანს გვაქვს და ძალიან აქტიურად უცრით ხოლმე ერთმანეთს გამოცდილებას და შთაბეჭდილებებს. მე მხოლოდ ორი ორქიდეა მაქვს, ორი ციმბიდიუმი და აა იმისათვის რომ მთელი თავისი მასშტაბები წარმოვადგინოთ თუ რაოდენ ლამაზი, რაოდენ საოცარი და რაოდენ როგორ ვთქვა უჩვეულო არის ეს მცენარე დამჭirdება ვიდეო კოლაჟის გაკეთება და შემდეგი კადრი იქნება კოლაჟი, სადაც შეძლებს და გوارად წარმოვაჩენ წინ ვიდეომების ჯერ მხოლოდ სილამაზეს. ვიდრე დავიწყებდე წინ ვიდეომების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას, მინდა შეგახსენოთ, რომ აუცილებლად გამოიწერეთ ეს არხი, რადგან ეს არის მხოლოდ დასაწყისი სერიისა წინ ვიდეომების შესახებ. ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe. თუ წითელია, მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ შეგიძლია დააჭიროთ და თქვენ გამოიწერთ ამარხს და თუ სიტყვა ნაცრისფერი, ასე იგი ჩვენ უკვე მეგობრობთ. და მეორე, რა თქმა უნდა, უნდა ვეწვიოთ ქართულენოვან საიტს ყავილები G, რაც იგივეა ყავილების მოვლა G. ვიდეოს ქვეშ იქნება აღწერილობა მისამართი ამ საიტის და კონკრეტულად იმ გვერდის, სადაც წინ ვიდეომებზე არის საუბარი. ციმბიდიუმი ერთ-ერთი ულამაზესი და ერთ-ერთი ყველაზე არომატული ორქიდეა ორქიდეათა შორის. და როგორც ინტერნეტში გავეცან ინფორმაციას, ესეთი რამ წავიკითხე, რომ ეს არის ორქიდეებს შორის ყველაზე უპრეტენზიო და მარტივად მოსავლელი ორქიდეა. ციმბიდიუმი მის სამშობლოა აზია, ჩინეთი, ინდოეთი და ასევე გვხვდება ინდოჩინეთისა და ავსტრალიის მთიანეთში. და არსებობს ზოგიერთი სახეობა, რომელიც შეგუებულია საკმაოდ მკაცრ კლიმატს და იტანს ძალიან დიდ ტემპერატურულ სხვაობასაც კი. საინტერესოა ციმბიდიუმის გარეგნობაც. ეს არის ფსევდობულბების მქონე მცენარე, რომელსაც ბულბებიდან ეზრდება მოგრძო ხმლის ფორმის ბასრი და საკმაოდ უხეში ფოთოლი. როგორც წესი, 8 ფოთოლია თითო ბულბიდან, ფოთლის სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის 3 წელი და შემდეგ ეს ფოთლები ცვივა და ბულბას შეუძლია მოიტანოს ახალი ფოთოლი ან მთლიანად ბულბა იღუპება და მცენარე იზრდის ახალ ფსევდობულბებს. ძალიან ლამაზი ყვავილი აქვს ციმბიდიუმს და შეფერილობის დიაპაზონი საკმაოდ დიდია დაწყებული ლამის თეთრიდან დამთავრებული მუქ ყავისფერამდე ლამის შავ ფერამდე და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არომატული ორქიდეა ციმბიდიუმი სტანდარტულად ყვავილობს დაახლოებით 3 э, თვე და წელიწადში ერთხელ, თუმცა გვხვდება სხვადასხვა სახეობები, რომელმაც შეიძლება ყვავილობა უფრო დიდხანს გააგრძელოს და შეიძლება წელიწადში ორჯერაც იყვავილოს. ციმბიდიუმს არ უყარს მაღალი ტემპერატურა და არსებობს სახეობები, რომელიც საერთოდ ღია ცის ქვეშაც კი კარგად გრძნობენ თავს. უყარს რა თქმა უნდა გაფანტული სინათლე, თუმცა ვერც ერთი მათი სახეობა ვერ იტანს პირდაპირ მზის სხივებს. ყვავილობის პერიოდში შედარებით მაღალი ტემპერატურა სჭირდება და ტემპერატურების დიაპაზონებს გეტყვით, რა და როგორ უნდა, ხოლო რა შეეხება მოსონების პერიოდში და ძირითადად ემთხვევა ხოლმე სეზონურად ზამთარს, უფრო დაბალ ტემპერატურაზე ხაზე ამყოფებენ და ზოგიერთი ციმბიდიუმი რეკომენდირებულია რომ გავიტანოთ გარეთ ან მოსვენების პერიოდში მოვათავსოთ შედარებით გრილ ადგილას ისე რომ ლამის 10 გრადუსამდე უნდა დაიწიოს ფარის ტემპერატურა რომ შემდეგ ციმბიდიუმმა მოქცეს ყვავილობა აი ასეთი უცნაური მოვლის წესები აქვს ციმბიდიუმს. იტანს გადაადგილებას სხვა ორქიდეებისგან განსხვავებით, ასე რომ თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიტანოთ ღია ცისქვეშ, ხოლო ზამთარში შევაბძანოთ ოთახში ან პირიქით განვათავსოთ უფრო გრილ ადგილას. ჩვენამდე რა თქმა უნდა ჰიბრიდები აღწევენ და ჰიბრიდების დალაგება ხდება კატეგორიების მიხედვით არის გიგანტი, მიდი, მინი კარლიკი, ციმბიდიუმები და ასევე ციმბიდიუმებს ალაგებენ ყვავილების ფორმისა და შეფერილობის და ასევე ფოთლების ფორმის მიხედვითაც. რაც შეეხება ტემპერატურას, მაშინ, როდესაც სიმბიდიუმი თავისი განვითარების აქტიურ ფაზაშია და ყვავის, ტემპერატურა უნდა დავიჭიროთ 18-22 გრადუსი, ხოლო ზამთარში დასაშვებია 15-18 გრადუსიც კი. რაც შეეხება ტემპერატურის მერყეობას, სიმბიდიუმსაც უყვარს დღისა და ღამის ტემპერატურის მერყეობა და როგორც უკვე გითხარით, ზამთარში შესაძლებელია მისი გაჩერება +10 გრადუსზეც კი. მაგრამ არის ერთი პრობლემა, სიმბიდიუმს არ უყარს მაღალი ტემპერატურა, თუმცა შესაძლებელია რომ ზაფხულში 27-30 გრადუსიც კი აიტანოს, მაგრამ მეგობრებო, არ ღირს გარისკვა და ექსპერიმენტების ჩატარება, ამიტომ შევეცადოთ რომ ციმბიდიუმი უფრო გრილ ადგილას ვამყოფოთ. ცემბიდიუმსაც უყარს ჰაერის მაღალი ტენიანობა დაახლოებით 50-60%-ის დიაპაზონში, მაგრამ თუ მცენარე მოახერხა გარემოს ანადაპტირება, არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 34-40%-ის შემთხვევაშიც კარგად გრძნობენ თურმე თავს. ალბათ უკვე დრო დადგა, გავიცნოთ ჩემი ციმბიდიუმები და რაც შეეხება დანარჩენს გრუნტი, ქოთანი და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს ნახავთ უკვე შემდეგ კადრებში და თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ ეს არხი, გამოიწერეთ, არ დაგავიწყდეთ ციმბიდიუმების შესახებ ვიდეოები გაგრძელდება. სანამ გადავიდოდე რამოდენიმე პრაქტიკულ რჩევაზე, რომელიც ჩემს მიერ არის გამოცდილი და ადაპტირებული, ესე რომ ვთქვა, წარმოგიდგენთ ჩემს ორ ბერძენ ტურისტს, Great Flower Balerina, დიდი ციმბიდიუმების ოჯახიდან და Midi and Mini, აა April Village არ ვიცი, ზუსტად ამ ციმბიდიუმს რა ჰქვია, სხვადასხვა სახელი ვნახე, მაგრამ გამოგიტყდებით მე ეს სახელი უფრო მომეწონა. ესენი უკვე აქ დაიმკვიდრეს ადგილი არიან, როგორც თქვი, თვეზე ოდნავ მეტი და ჯერჯერობით არაფერი ცუდი არ გვეთქმის. მე მგონი კარგად გაიარეს ადაპტირება. ზომებში საკმაოდ დიდი მცენარეა. აა, როდესაც გზაში იმყოფებოდა ჯერ კიდევ ჩემი ბალერინა და ეიფლ ვილაჟი, აა, მითხრეს რომ საკმაოდ დიდი მცენარეა, მაგრამ მოლოდინს გადააჭარბა, როდესაც ამანათი გავხსენი და აგერ ჩემი დენდრობიუმი, რომელიც არის 9.5 მეტრა, სიმაღლის და შეხედეთ მასშტაბებს, რამხელა ჩემი great flower ბალერინა ეფექტისათვის ავიღებ მეტრიანს აგერ ბატონო საკმაოდ დიდი ლამაზი და ჯანმრთელი გოგოა ცინბიდიუმებს არ სჭირდებათ გამჭრივალე ქოთანი ასეთ მუქ და დახურულ ქოთნებშია გამჭრივალე ქოთნებშია ჩარგული რადგან მათი ფესვები განსხვავებული ფუნქციონალისა და მათი გრუნტი ცოდნავ განსხვავდება ვიდრე ფალენოფსისების გრუნტი. აქ არის წვრილი ფრაქციის ქერქი, კენჭები, ხავსი, პერლიტი და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს ეგზემპლარები საინტერესოა იმით, რომ ეტყობა ფერმერებმა წარმოებლებმა, რაც ქვიათ, გადაწყვიტეს სხვადასხვა მიზეზის გამო და საორიენტაციო თალბათ უფრო ეკონომიურების და ეფექტურობის გამო ეს მცენარეები ჩაერგათ პერლიტში. თავიდან ბოლომდე არიან პერლიტში. რა შეიძლება აი ამ ქერქისა და ტორფის ნაშთებს ესენი მე დავაყარე, რადგან აქ გალკვეული ლაკუნა წარმოიშვა ტრანსპორტირების დროს და ასე იმედი მაქვს რომ პლუს ამას ისინი ღებულობენ ყובისთვის საჭირო ნივთიერებებს ა ვთქვი რომ გამჭვირვალე ქოთანი არ სჭირდებათ და პლუს ამას დიდად ვერ იტანენ გადარგვას ფესვებს რაც შეეხება მათი ფესვები არის ძალიან ძალიან კრივი და გარკვეულ პრობლემებთანაც კი არის დაკავშირებული ამ მცენარების პრობლემებთან არა, უფრო დისკომფორტებთან ამ მცენარების გადარგვა. როგორც სხვა ფსევდობულბოსნები, ისინიც დიდად ვერეგუებიან გადარგვას, ამიტომ თუ რაღაც პრობლემა არ არის, მაინდამაინც ნუ ვიჩქარებთ ციმბიდიუმების გადარგვას და განსაკუთრებით დიდ ქოთანში გადატანას. ძალიან უცნაური თემაა და ეს მხოლოდ ციმბიდიუმებისთვის არ არის დამახასიათებელი. დისკომფორტი უნდა შეექმნათ, თითქოს ბულბებს უნდა გაიჭედნონ და საკმაოდ ჭიდროთ უნდა იყვნენ, რომ დაიწყონ ყვავილობა. რაც შეეხება ყვავილობას, ყვავილი ამოაქვს ყოველ ახალ ბულბაზე, ახალი ბულბობის რა გითხრათ? ალბათ ეს არის შედარებით ახალგაზრდა ბულბა, რადგან ზომაში უფრო ნაკლებია ვიდრე სხვაცი ბულბები და აქ აქვს რაღაც პატარა მუჭუკივით იმედია, რომ ესეც არის ახალი ბულბა. ნახოთ, საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება იმისათვის, რომ გავარკვიო რა არის ეს საყვავილო თუ ახალი ბულბა. რაც შეეხება მეორე ციმბიდიუმს, მისი ახალი ბულბა არის ალბათ აი ეს პატარა და მასში ამოიზარდა გვიმრა. ну ერთი თვის შემდეგ ვამბობ რომ ესენი კარგად გრძნობენ თავს და მე გარკვეული მოვლის წესები შევიმუშავე და ეს მინდა ზუსტად გაგიზიაროთ თქვენ ციმბიდიუმებს უყართ როდესაც მათი грунტი არის ნოტიო ა ნოტიოდ, მაგრამ არასველი. შესაბამისად, მორწყვის წესიც სხვანაირი უნდა იყოს და ჩემი, ესე რომ ვთქვათ, გზა შემშევიმუშავე, გამომნახე და ამას გაგიზიარებ. როგორც ხედავთ, დგას თეფშზე, პლასმასის თეფშზე. ძნელია კენჭების დაღლა და მასზე დადგმა, რადგან ეს მცენარე არის საკმაოდ მძიმე. აი თითქმის წარმოუდგენელია ამ მცენარის ჩაყვინთვით მორწყვა, თუმცა ასეც აკეთებენ, ამიტომ მე ესეთი მეთოდი შევემუშავე. როცა ჩამოვიდა, კიდევ იყო სველი, ვამოწმებ შეძლების დაგვარად თითით რადგან ეს მეთოდი უფრო მომწონს და საინტერესო ის არის რომ ოდესაც სიმბიდიუმები იწובה ხანდახან ფესვების რაღაც უბნები კიდევაც მწვანდება ხშირად მეგობრებო არ ვწყავ რაც ჩამოვიდა მოვრწე მხოლოდ ერთხელ ვაღიარებ აკვარიუმის წყლით რადგან ყავის კვებაც დიდათ არ სჭირდება დავასხი და აი ამ ქოთანმა თითქმის ნახევარი ლიტრი წყალი შეიწოვა სხვა შემთხვევებში ვასხალ თებშის ძირზე ვავსებ კიდებმდე და ციმბიდიუმი იწოვს. ანუ ერთადერთ ხელ მოვწყე ორი კვირის შემდეგ, როდესაც ჩამოვიდა ესე ნოყიერად, დანარჩენ შემთხვევებში ვასხავ თეფშზე წყალს და მცენარე მთლიანად ამოიწოვს ამ წყალს. ესეთი რაც შეიძლება მოrcყვას, ანუ ხშირი მოrcყვი ჩვენ შეიძლება დავალბოთ ციმბიდიუმები. სხვა შემთხვევებში ვუსკურებ ხოლმე ძირზე და ფოთლებზე, ოღონდ ვწtildeობ ისე რომ აი ამ უბნებში მაინდა მაინც წყალი არ მოხდეს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მცენარის ლპობა. ანუ რა მინდოდა მეთქვა? ვრწყავ კვირაში ერთხელ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს უფრო მოსახერხებელია. აქვას ხავ წყალს, არც თუ ისე ბევრს, კიდემდე თებშის კიდემდე და მცენარე მთლიანად იწოვს ტენს. დანარჩენ შემთხვევებში ვასხურებ ხოლმე აა აი აქ რომ ზემოდანაც გრუნტი იყოს სველი, ნოტიო, ესე რა ვთქვათ. რაც შეეხება ფოთლებს, მათაც ვასხურებ წყალს, რა თქმა უნდა და ვერიდები რომ არ მოხდეს ყვავილებზე, იმიტომ რომ ყვავილებისთვის ეს იქნება ნიშანი რომ დაიწყო წვიმების სეზონი და დროა უკვე დაიყვავილონ. ერთი თვეა ჩემთან არიან ბალერინას არაუშავს რა. იფლის <laughs> ერთი ტოტი უკვე მიდის ფინალისაკენ და ორი პატარა გაყავდა, რაც ჩემთვის ნიშანი იყო იმის რომ ну შემიძლია ვთქვა, რომ ამ მცენარეებმა გაიარეს ადაპტაცია ჩემს კლიმატურ პირობებთან. ამ ხნის მანძილზე ორჯერ გავუწმინდე ცემბიდიუმებს ფოთლები ორივე მხრიდან. ну, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდ დისკომფორტებთან არის დაკავშირებული, რადგან თქვი უკვე ყავილის ზომა რამხელა და აგერ ფოთოლი ალბათ მეტრანახევრამდეც კი ადის, მაგრამ ნუ მოგვიწევს გარკვეული დროის გამონახვა იმისათვის, რომ გავასუფთავოთ ფოთლები, რომ მათზე არ იყოს მტვერი. სულ ეს არის, რაც მინდოდა მე თქვა დღეს. ყოველ შემთხვევაში გადარგვას არ ვაპირებ. იმიტომ რომ თვლი რომ არ სჭირდებათ აქაც არის ადგილი სულ ცოტა ორი ბულბისათვის და აქაც არის ადგილი სულ ცოტა ორი ბულბისათვის აი ეს არის ჩემო მეგობრებო მაშ ასე ვიწყებთ სერიას ორქიდეა ციმბიდიუმების შესახებ უკვე ვიცი რამოდენიმე ადამიანი რომელმაც ეს მშვენება მიიყვანა სახლში და მგონია რომ ვიდეო იქნება აქტუალური. ჩემო მეგობრებო, ვინც ამარხს უყურებ და ამ ვიდეოს განსაკუთრებით, თქვენი კომენტარები და თქვენი გამოცდილების გაზიარება მინდა. აიქნება და მითხრათ რა ხქვი ამ ულამაზეს <laughs> ციმბიდიუმს, წვანე ციმბიდიუმს და თუ რა თქმა უნდა დაგიგროვოთ გამოცდილება ციმბიდიუმებთან ურთიერთობების შესახებ ძალიან მოხარული ვიქნები. რადგან ჩვენ ერთად ეს სამყარო უნდა გავხადოთ უფრო ლამაზი.